Here, dis vir ons 'n voorreg om U naam te kan loof en te kan prys saam en om te voel hoe U Gees werk en te weet dat U hier is, Here. As ons nou ook uit U woord uit gaan lees dat U dit sal seën. En Here, laat dit glad nie oor ons gaan nie, maar dat dit alles oor U eer en U glorie gaan. Dat ons maar eintlik net die instrument is in U hand wie U kies om te gebruik, alhoewel U nie hoef nie. En Here, ons is so dankbaar dat u nog steeds na ons kyk, na ons omgee, vir ons lief is. En daarom wil ons alles vir u teruggee in 'n wêreld waar dit nie altyd so maklik is om te doen nie. En Here, laat U ons vanaand sal kom help op praktiese maniere om U woord te kan gaan leef en nuwe denke te ontwikkel oor hierdie wêreld dat ons sal dink oor sekere goed en dit vir onsself sal uitmaak en dat u Gees ons daarmee sal kom help ook deur u woord natuurlik sodat u vir ons nuwe denke kom gee, nuwe oë kom gee hoe ons in hierdie wêreld mee rondloop en dat ons daarvoor vir u alle eer gee. Ons vra dat alles Here niemand verdien nie, maar in die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jesus Christus. Amen. Julle ons begin vanaand met 'n nuwe reeks Goed, die nuwe reeks wat ons gaan doen vir 3 weke is Wêreld, Woord en Waarheid. En vanaand is die tema wat ons gaan hanteer is hoe navigeer ons deur die storms van die wêreld? Hoe navigate ons deur hierdie moeilike goed wat nie altyd vir ons so maklik is om te verstaan nie, maar dat ons ook baie keer dit moeilik het in die wêreld en dat dinge nie altyd vir ons so straightforward noodwendig is nie. Dat ons oor baie goed baie keer wonder en baie keer oor baie goed vra het. En en ons praat vanaand oor hoe navigate ons deur hierdie storms, deur hierdie dinge wat in die wêreld gebeur, want dit voel vir ons baie keer asof daar soveel goed aan die gang is dat ons torre bietjie wil afval. Ons ons voel ons kan nie grip kry met wat alles in die wêreld gebeur nie. En my hoop en gebed is vanaand dat jy iets sal vind uit God se woord uit wat vir jou iets gaan beteken oor hoe om deur hierdie storms te navigeer. En daarom doen ons vanaand wêreld Ons doen volgende week woord en ons doen die week daarna doen ons waarheid, maar al drie hierdie weke fokus op praktiese goed in die wêreld, praktiese goed in jou lewe oor hoe jy jou kristendom op praktiese maniere kan gaan leef en hoe ons deurbreek liefde wat ons van gepraat het aan die begin van van die begin van die jaar af eintlik kan gebeur in mense rondom ons se lewens ook. So ons gaan vanaand begin en ek gaan vir jou 'n vraag vra. Wat gaan aan in die wêreld. Ek wil vir jou vra, hoe sien jy dinge wat aangaan in die wêreld? As ons byvoorbeeld praat oor wat sien jy as jy byvoorbeeld flieks kyk? Wat is die oorwegende goed wat ons sien wat uit Hollywood uitkom? En miskien as jy van die Bollywood goed ook kyk, dis weer dan. Maar kom ons praat maar van Hollywood, okay? Hoop hulle kan jy dit verstaan dan ook. As jy series kyk. Wie kyk 'n uh, awesome series wat jy dink is great die afgelope tyd? Steek my hand op. Ja, daar. Sê maar. Suits, daar's hy, Suits. Nee, wie nog? Wat wat se series kyk julle nog? Wat kan ek hoor? Daarso, ja. Ja. Blacklist. Blacklist, daar's hy, nog 'n series. Kom ons hoor. Hande, ja, daar. That 70 show, dis baie snaaks. Okay. Woep woep, gaan sy nou net so. Dis baie weird. Ek actually na die tyd kry berading by die beradingsentrum môreoggend 8uur. Dis 'n grappie. Dis 'n oulike storie. Okay, nog 'n nog 'n series wat jy lekker kyk. Kom. Ek sê vir my, daarso, ja. Christian. SWAT. Okay, great. Daar's hy. Daar gaan iemand. Woe, daar's hy. Can I get a woep woep? Okay. Well done. Goed, ek ek love die moves wat almal doen as hulle die serie sê. Mens kan nie deesdae net 'n serie sê en nie 'n move daarmee saam doen nie, nê? dab of iets. Okay. So wat kyk jy as jy YouTube kyk die meeste? Wie kan vir my sê? Jonathan, <laughs> oh my word. Okay. Jonathan, ja, hier is ons goeie navorsing. Ons hou hiervan. Wat kyk julle as julle YouTube kyk? Wat se uh podcasts kyk julle of stories? Ekskuus? Nee, ek kan nie hoor nie. TED Ed, okay? Daar sê hier begin die goed nou rof raak. Is goed so. Okay? So As jy sou sê van o, ek het net die flieks gehoor nie. Wat wat's die beste fliek wat jy in die afgelope 3 weke of 'n maand gekyk het? Fik of my sê die, die goeie fliek. Joker. Oh my word, donker. Dis donker. Ons het groter werk as wat ons gedink het, julle. Dis 'n grappie. Dis regtig 'n grappie. Ek bly lees eerlik. Wat het julle nog gekyk? Wat se flieks is goed? Vergeet my nie. Vergeet my nie. Ja, oh, daar gaan almal ah. Oh. Vergeet my nou. OK, wat het julle nog gekyk? Hierso, ja. Abominable. Abom, ab, abominable. Ek ken dit glad nie. Is 'n baie oulike fliek. Toe maar ek lewe die afgelope 3 weke agter 'n klip, so ek sal nie weet nie. Uh eh, daar's so 'n hand wat baie hoog op bly. Ja, Wiam. Inception. OK, daar's hy. So 'n bietjie met die brein, nê? Daar's hy. Daar klap mense hande. OK, wow. As ek net nou iets baie profound sê wat oor die Bybel gaan, kan julle dan ook hande klap. Nie net oor flieks nie asseblief. Nee, ek grap. Dis hoekom ons hier is vanaand, okay? So ons praat oor wat gaan aan in die wêreld? Wat wat sien jy in series? Wat sien jy in flieks? Wat sien jy op YouTube? Wie van julle spandeer amper elke dag 'n bietjie tyd op YouTube? Steek op jou hand. Okay, daar sê die YouTube generation. Nou agterop, dankie julle. Yes, waardeer dit. Okay. So Julle is generasie Z en ons noem julle klaar die screenagers, so ons verstaan dit. Okay, julle is nie teenagers nie, julle is screenagers. Dis wat die navorsing vir ons sê, okay? So as ons kyk na wat in die wêreld aangaan, dan sien ons sekere goed gebeur. Daar's bietjie trends, nê? En ek weet nie of jy al so gevoel het nie, asof asof YouTube en Hollywood en alles wat gemaak word of dit nou 'n fliek of 'n series of 'n YouTube uh eh, uh eh, 'n vlog is en of dit 'n podcast is en wat dit ook al mag wees, daai mense wat so 'n uh, eh, 'n uh, lifestyle influencer is wat vir jou sê jy moet aantrek en hoe om cool te wees, okay? Ek weet julle van hulle kyk dit. Moenie ook nie. Weet julle doen, okay? Dit voel baie keer vir ons asof die wêreld goed in 'n sekere rigting trek. En dit voel vir ons baie keer miskien asof daar goed gebeur wat ons nie altyd mee saamstem as dit by daai trends kom waarin die wêreld ons trek nie. Nou miskien het jy al so gevoel soos wat ek al gevoel het om te dink dat sekere goed wat in Amerika of in Hollywood of op YouTube die norm is miskien nie eintlik die norm moet wees nie. Dat as jy al sekere goed raak gesien het, dan dink jy by jouself, "Wow. Dit gaan 'n bietjie ver." Iets pla my, maar ek weet nie lekker wat nie. Okay? Miskien Joker, ek weet nie. Nee, o oh nee, okay. Wie van julle weet wie's Billie Eilish? Uh, Ekskuus, ek moet vra wie van julle weet nie wie's Billie Eilish nie. Okay? Goed. Julle is daarom eerlik. Ek het ook nie geweet wie's Billie Eilish nie tot iemand vir my kom sê het, "Het jy hierdie girl gesien, ou?" Dis ek sê's nee, wys vir my. Toe kry ek amper 'n hartaanval. Alraight. Sy het nou by die Music Awards in Amerika die vier grootste pryse gewen wat jy kan wen vir die jaar. Soos dis die beste liedjie, beste vroue artist, beste album en ek weet nie wat sy vierde een is nie, maar sy het vier gewen. Sy's 18 jaar oud En ek het amper 'n hartaanval gekry toe ek van haar musiekvideo's gekyk het. Alrite. So, doen jouself guns en dan gaan kyk jy wie's Billie Eilish en dan kyk jy wat gaan in die wêreld aan as hierdie vrou die vier grootste pryse wen. Sy's 18 jaar oud in die wêreld. En mense probeer vir ons sê dis goed. Dis hoe dit moet wees. Nou kyk, ek wil nie vanaand vir jou sê dat daar sekere goed is wat jy moet en sekere goed is wat jy nie moet kyk nie. Daai gesprek kan ons op 'n ander dag voer, want ek dink daar is sekere goed wat jy nie moet kyk nie, maar ons praat nie vanaand daaroor nie. Okay? En ek wil ook nie soos jou ma klink wat vanaand vir jou sê, "Maar jy mag nie daai goed kyk nie en daar's 'n ouderdomsbeperking op en nee nee nee." Okay. Ek wil nie so klink nie. Maar ek wil wel vir jou sê dat jy net vanaand 'n bietjie sal gaan dink oor die invloed wat die wêreld baie keer op ons het as gelowige kinders van die Here. Soos byvoorbeeld dat as jy kyk na posts op die internet op watter sosiale netwerk jy ook al gebruik, dat nydag nou my kinders vir my kom sê ek mag nie meer Facebook van die stage af noem nie want niemand gebruik my Facebook nie, so ek sal nie. As jy na Instagram kyk of jy kyk na Snapchat of wat ook al jy doen, dan is dit maar net so dat hoe meer vleis jy wys, hoe meer likes gaan jy kry. Né? Nee? Dit is eenvoudig, dis 'n formule. Jy kan hom gaan probeer. Hy werk, ek beloof. Die wêreld sê vir ons een ding oor hoe ons ons lewe moet leef en wat die droom is van hoe die wêreld en jou lewe moet lyk en dit is eenvoudig net nie altyd die waarheid nie. As ek op 'n reeks sien en hierdie reeks is vanaand genoem en ek bly is vanaand genoem dat dit heel normaal is vir 'n vrou om in 'n verhouding te wees met 'n man en 'n vrou. Dan kry ek amper hartaanval hier in die binnekant. Want dit is asof die wêreld vir ons probeer sê, hierso is die rigting waarna ons beweeg. As jy nie saam in hierdie rigting beweeg nie, dan val jy van die bus af en jy is nie meer cool nie, jy is nie meer in nie, jy gaan nooit gelukkig wees nie en dis fyn. En ek wil net vir vanaand sê dit is nie fyn nie. As ons sê dat ons glo in die Here Jesus Christus en dat hy is ons koning en die een wat ons lewe regeer. Dan is daar sekere goeders wat as dit nie volgens die Bybel is nie, dan is dit nie fyn nie. Dis nie oukei okay nie. Dis nie ag, dis net maar oor die wêreld lyk. Kom ons maak maar vrede daarmee nie. Dis nie reg nie. En jy hoef nie skaam te wees om dit te dink nie. Jy hoef nie skaam te wees om dit te sê nie en jy hoef nie deur die trends meegesleer te word wat vir jou sê dat dit is hoe jy geluk gaan vind en dit is nie die waarheid nie. Want dit is hoe die vyand werk. Ek het dit al vir julle gesê. Hy overpromise en hy underdeliver elke keer. Hy beloof vir jou klomp goed daarin. Hy sê vir jou as jy dit en dit en dit in jou lewe gaan doen, dan gaan jy dit en dit en dit kry en die oomblik wat jy dit gedoen het, dan kry jy dit nie. Dan ander delivery. En dan sit jy. Hy doen dit met alle dinge waarmee hy jou oog wil afhaal van die waarheid af en van Jesus af en van jou geloof af. En ek wil vanaand net vir jou sê dat alles wat jy op YouTube sien is nie die waarheid nie. En alles wat jy in stories sien is nie die norm nie. Want ons norm is die Bybel. Ons norm is die waarheid en die waarheid is 'n persoon en die persoon is Jesus Christus. En dis die een waaraan wie ons moet vashou. Nie aan goed wat ons ook om nou maar net dink is fyn, want Hollywood sê vir my dis fyn nie. Hulle speel volgens 'n ander standaard as ons. Hulle speel volgens 'n ander spel, stel reëls. En die reëls wat ons volg of die motiverings wat ons volg omdat ons vir Jesus lief is. Ek moet dit nie eens eintlik reëls noem nie. Die motiverings wat ons het is nie dieselfde as hulle motiverings nie. So dit sluit aan by my tweede vraag. Die eerste vraag wat ek vir julle gevra het is hoe wat gaan aan in die wêreld? Die tweede vraag wat ek wil vra is hoe sien jy die wêreld? En dan wil ek vir julle 'n teksgedeelte daar lees wat vanaand ons teks is. En dan wil ek dit vir jou so 'n bietjie aan die ander kant gee, laat jy net so 'n bietjie kan dink en kan gaan dink oor is dit wat hier in die wêreld aangaan regtig die manier hoe dit moet wees? En of ek dit maar net moet glo want dis wat Hollywood vir my sê of dis wat YouTube vir my sê. Hoor wat sê 1 Johannes 5 vers 1 tot 5. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet. Wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou, Vers 3: Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is nie moeilik om te gehoorsaam nie. Want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Hoor daar? Die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is? Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die seun van God is? Hierdie geloof en hierdie gehoorsaamheid, hierdie twee wat hand in hand gaan, dit is ons standaard. Dit is wat ons moet vra wat van elkeen van ons verwag moet word. Maak nie saak of die hele wêreld in een rigting gaan wat nie in lyn is met hierdie liefde, geloof en gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus nie, dan staan ek eerder alleen. Want ons realiteit en werklikheid is nie net hier en nou nie. Ons lewe nie net vir die hier en vir die nou nie. Ons lewe vir ook die lewe wat aanhou hierna. Ons kyk nie net vas in wat nou in die wêreld aangaan. En hoe weird en hoe snaaks en hoe vreemd en hoe ver van die pad af dit dalk mag wees nie. Ons kyk na die wêreld met ander oë wat die ewigheid ook raak sien. En daarom sê ek vir jou vanaand dat dit belangriker is dat jy aan hierdie gebooie gehoorsaam sal bly en die Here gaan gelukkig hou as wat jy mense gelukkig hou. Of as dit jy deel bly van die trend. Dat jy maar net in wil wees of cool wil wees of dit net vir soetkoek opeet as die wêreld vir jou sê dis hoe jy moet leef om gelukkig te kan wees. meeste van die musiekvideo's wat jy sou kyk, as dit nie baie donker is aan die een kant of nie baie vleis wys aan die ander kant of met seksualiteit te doen het nie, gaan dit in die derde plek oor geld. En dat dit die lewenstyl is wat uitgebeeld moet word waarna jy moet streef. En weer eens, 'n koninkrykskind, 'n kind van God, iemand wat glo in Jesus Christus wat 'n kind van God genoem word, kyk anders daarna. Ons kyk anders na geld Ons kyk anders na ons liggame. Ons kyk anders na wat in die wêreld aangaan en hoe die vyand probeer om mense se lewens te verwoes. Ons sien dit raak. En ons gaan nie maar net saam met die stroom nie. As jy die besluit maak vir Jesus Christus en jy besluit om deel te word van hierdie koninkryk wat vir altyd vir jou gaan aanhou tot in die ewigheid in en vir altyd dan natuurlik in die ewigheid dan kies jy 'n sekere paar goed wat heerskappy oor jou lewe sal sit. En dis die Here. Jy sit jouself onder 'n nuwe stel reëls. Jy sit jouself onder 'n nuwe standaard en jy sê ek leef nie meer volgens die wêreld se standaard nie. Al doen almal dit. Al sê almal vir jou dis oukei okay, om so nou en dan 'n bietjie jou neus aan die binnekant te gaan poeier soos die dames. Nê? Nee? Dis nie oukei okay nie. Dis nie oukei okay om jou neus in die binnekant te gaan poeier nie. Al sê hoeveel mense vir is oukei, okay. want wat gebeur? Dit lei tot iets anders en dit lei tot iets anders en voordat jy agterkom en verwoes jy eie lewe. En dis nie wat die Here wil hê nie. Want dit wat in die woord vir ons gegee word, is riglyne om vir ons te kom sê ek overpromise en underdeliver nie. Ek overpromise en overpromise en overdeliver. Dis wat God vir ons kom sê. Dis waar die ware geluk gaan lê is as jy die woord van God vat en jy sê dis my norm. Dis hoe ek wil leef. Dis ook waarin die oorwinning lê in jou lewe. As jy voel asof jy nou maar net bietjie met die ouker lou warm is en maar net rondsweef in die wêreld en nooit regtig deurbreek in jou geloofslewe en tot op 'n dieper vlak gaan en voel asof jy nader aan die Here kom en nader aan sy woord beweeg nie, is hierdie die oorwinning wat jy nodig het en dis wat jy nodig het om te hoor dat ons standaard is nie dieselfde as die wêreld se nie. En net omdat almal dit doen, maak dit nie oukei okay nie. Johannes 16 vers 33 Dit sê ek vir julle. sien julle die hoofletter ek? Dis Jesus wat dit sê sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. 1 Johannes 4 vers 4 sê baie dieselfde. Hy gaan ook daar wees. Julle behoort aan God, liewe kinders en het die valse profete klaar oorwin omdat hy wat in julle is groter is as die duiwel wat in die wêreld is. Julle behoort aan God. Julle het die valse profete klaar oorwin omdat hy wat in julle is groter is as die duiwel wat in die wêreld is. Ons moet vir mekaar kan sê dat ons op die voorgrond kan gaan staan in die wêreld as dit kom by die waarheid En dit is Jesus Christus en wat hy vir ons leer. Ons kan nie meer net al hoe meer terugtrek en terugtrek en terugtrek en sê weet jy wat laat die norm van die wêreld nou maar oorneem en geen weerstand daarteen bied nie. Ons kan nie nie daarmee saamstem. As daar sekere goed in shows gebeur of op die internet gesê word en net sê weet jy wat dis nou maar fyn nie. Wat ons weet is teen die wil van die Here. Wat ons weet is nie die Here hoe die Here dit wil hê nie. En dan die derde en die laaste vraag wat ek vir julle vra is, hoe dink jy dan moet ons die wêreld sien? Ons moet die wêreld sien as oorwinnaars. Jesus het reeds oor die wêreld oorwin en daarom leef ons vanuit die oorwinning wat Jesus Christus vir ons gee het. Ons hoef nie volgens daai standaarde te leef nie. Ons hoef nie die leuns te glo wat vir ons gevoer word elke dag nie. Dis wat die vyand wil hê. Hy wil hê jy moet dit glo. Hy wil hê jy moet dink is fyn, want hoe meer kinders van die Here wat hy kan kry om te dink dis fyn, hoe meer hoeveel meer grond wen hy. En ons moet daai grond terugneem ons wat onder die heerskappy van God leef en staan. En daarom weet ek dat ons altyd in hierdie spanning sal leef. Die wêreld wat ons in een rigting trek, ons sondige natuur wat baie keer saam met dit wil trek, maar God wat ons na die ander kant toe trek, ons harte na hom toe trek. En ons leef nog in daai spanning. Ons leef altyd met daai struggle, dit is so. Ons leef altyd met daai keuse wat ons het om te kies teen ons sondige natuur. Om te kies vir die Here. Om te kies om verkeerd te doen of om reg te doen. Daai keuse het die Here aan ons gegee en ons leef in daai spanning. Maar ek wil vir jou kom sê dat Jesus het ook in daai spanning kom leef. Hy is ook uitgedaag deur mense. Hy het ook 'n wêreld rondom hom gesien waarin daar ontsettend baie geweld was. Waarin daar baie min genade was vir mense. Hy's uitgekruit deur kerkleiers as 'n vraat en 'n wynsyfer en iemand wat homself ophou met sondaars. Hy's uitgekruit deur alle tipe mense. Hy was nie die populêre figuur nie, het nie gekies vir die populêre pad nie. Maar Jesus het ook nie gekom en gekonform to the norm nie. Hy het die status quo uitgedaag en gesê dis so ek wil hê jy moet leef as jy die koninkryk in oog het. As jy met ander oë na hierdie wêreld kyk. Toe Jesus aangekom het net 'n week voor sy kruisiging op Palm Sondag het hy in Jerusalem ingery op 'n donkie en die mense het hulle klere en palmtakke voor hom gegooi en hy het op die donkie gesit en hy het by Jerusalem ingery soos wat die profete gesê het dit gaan gebeur. En in Lukas 19 dan staan daar toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê: As jy vandag wou insien, tog wou insien wat vir jou vrede nodig is. Maar nou is jy blind daarvoor. Die oë waarmee Jesus daarna gekyk het te midde van die feit dat hulle hom geslaan het, dat hulle hom beledig het, dat hulle hom uitgekry het, dat hy nie populêr was nie, dat hulle vir hom baie labels op sy nek gehang het, hy het die stad binne gery en hy het gesê, hy het gehuil daaroor en hy het gesê as julle maar net geweet het wat vir julle vrede nodig is, maar julle is blind daarvoor. Hy het die wêreld jammer gekry omdat hulle nie gesien het waar werklike vrede lê nie. Omdat hulle nie gesien het waar werklike geluk lê nie, Hulle het nie geweet nie. En mag ons hier dieselfde fout maak nie. Mag ons besef waar dit alles lê en dit lê net by Jesus. So my vraag te antwoord, hoe dink jy moet ons die wêreld sien? Ons moenie die wêreld net sien as 'n norm wat oukei okay is nie. Ons moenie net vir mekaar sê om eraan elke show seksualiteit voorop gehou word van om seks met iemand te hê is dieselfde as om koffie saam met hulle te drink nie. Dis nie oukei okay nie. As mense verkeerd hanteer word binne seksualiteit, is dit nie oukei okay nie. Dis nie die grense waarin God veilige liefde vir ons kom gee het nie. Hoekom? Want hy weet dis daar waarin geluk en vrede lê, werklike geluk en vrede. Nie net goed wat 'n kort rukkie hou en dan los dit my stikkend nie. En jy kan so kan ek vir die voorbeelde opnoem van klomp goed. Ek het genoem die voorbeelde van geld. Ek het die voorbeelde genoem van seksualisering. Ek het die voorbeelde genoem van verhoudings. En dat elke ou nou maar net vandag in die liberale wêreld die keuse kan hê om te doen wat hy wil. En dat ons nie enigiets daar mag sê nie of dat enigiemand nie enigiets daar mag sê nie. Dit is nie die waarheid nie. Jesus het iets daaroor gesê. Jesus het vir mense gesê julle is wit gepleisterde grafte want julle skyn heilig. Hy het vir mense gesê julle is nie op die pad wat die Here wil hê julle moet loop nie. En hy was nie skaam vir dit nie. Hy was nie skaam gewees om uitgekry te word en om gelabel te word en homselfs doodgemaak te word daarvoor nie. Ek sluit af met 'n gedeeltjie in Romeine 12 vers 1 en 2 en ek lees dit vir ons in die message vertaling. En luister mooi wat sê hierdie woorde. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday ordinary life. Your sleeping, eating, going to work and walking around and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for him don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Romans 12 vers 1 en 2. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what he wants from you and quickly respond to it. You'll be changed from the inside out. Dis wat die Bybel beloof. En dis wat waar is vir elkeen van ons. Moenie laat die kultuur ons so verwêreld dat ons nie naderhand meer weet wat se verskil tussen reg en verkeerd nie. Dat ons nie meer naderhand weet wat is God se wil wat hy deur sy woord aan ons kom openbaar nie. Want hy sê vir ons jy kan dit weet. Ek openbaar dit self aan jou. En mag ons daai grond wen tussen reg en verkeerd om te weet wat dit is wat God van elkeen van ons wil hê. 'n Ander standaard, 'n ander norm, 'n ander stel riglyne. Kom ons bid saam. Here, dis vir ons 'n voorreg om uit U woord uit te kan leer. Dis ook vir ons 'n voorreg om by U te kan leer. En Here, ons weet ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is koninkrykskinders. Ons behoort aan U. En Here, U kom gee vir ons 'n nuwe identiteit. 'n Hoër standaard waarin daar werklike geluk en vrede lê. Nie soos wat die wêreld vir ons beloof en dit gebeur nooit. Here help ons asseblief om raak te sien en ons gedagtes te rig. Dat as ons sien goed is nie reg nie. Dat ons dit maar kan glo en kan weet en ook iets daaroor kan sê. dat ons nie in die kultuur so vasgevang wil word dat ons nie meer weet wat U wil is nie. Here kom help ons om hierdie vrae te vra ook vir U. En dat ons ook die antwoorde by U sal kom kry. Ons loof en ons prys U vir wie U is. Amen.